Nilipoamka ile unashtuka kwa ndoto, nilipata mwanaume mm. si kwa ndoto na si kwa mawazo, yani hivi macho kwa macho, mtu ndo huyu amesimama kwa kitanda changu hapo tu kando. Ile kushtuka, huyu ni mwanadamu, Najua ulisubiri kwa hamu sehemu ya pili ya mkasa wetu na Venie Katot, bint au dada au mama pia wa mtoto mmoja ambaye tayari aliingia katika misukosuko mikubwa ya kimaisha, mapenzi ya jinsia moja na hata kufanya mapenzi na nyoka.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 Tuendelee pale ambapo ulipoishia pale mm. kwa sababu sehemu ya kwanza wameisikia, na kama ndo unaiona hii aujaiona sehemu ya kwanza, basi ukaiangalie ya kwanza. Hapa tupo sehemu ambayo ilikuwa ni, ni, ni usiku porini pale ambapo unaambiwa una jini mahaba kwa mganga yeah. Baada ya kuambiwa vile ikawaje? Kwanza ni nini ambacho kilifanyika mpaka unaambiwa una jini mahaba, na kwa nini hakukwambia kipindi ambacho umefika nyumbani kwake? pale aliniambia yeye hata nifanyia ibada kwa nyumba yake so lazima tukafanye ibada pale nje so kwa kwa kuamini kwangu ama kwa kuelewa kwangu afanye vitu pale kwa boma yake anafanya pale nje kwa hicho kichaka kwa huo msitu ni nje au ni porini ni porini lakini wamejenga boma yake amejenga kwa msitu mm. kuna kichaka ako kwa msitu mm. though ijapokuwa kuna ma, waji, majirani mm. lakini pale tulipoenda nyumba yenye niliona hiyo siku nikirudi sasa ni kwake mm. eh, so tulipoenda pale alipofanya ibada ya kwake mm. akafanya vile alifanya akafanya aka hizo tu vituko ndipo akaniambia wewe uko na jini ma, uko na majini mahaba alitamka kama mingi si moja mm. haya nikamuuliza sasa haya majini mahaba yalitoka wapi mm. akaniambia kuna vile alinieleza mm. nukapata mimi naweza mm. ijapokuwa ni mga ni mganga lakini nilielewa kuna mm. kuna hekima fulani alinipa hivyo basi akaniambia anazisafirisha yani anazisafirishaje e, kutoka kwa maisha yangu ziende mm. sijui ziende baharini sikumbuki vizuri lakini nakumbuka alikuwa na kagari mm. ametengeza gari ya kuna vya ametengeza tu gari kama toy mm. za watoto zile toy za watoto za magari mm. ndo alikuwa nayo so akaniambia nimpatie shilingi ishirini ya Kenya mm. ndio ndio nauli nauli ya ya hizi mapepo kwenda kwamba anazi, anaziweka kwenye uh -huh. Ah. toi alafu anazipa usafiri. eh hiyo alikuwa amenieleza nibebe pesa mm. so nikampatia pesa sijui siwezi kumbuka vizuri kuliendaje pale lakini nakumbuka akizisafirisha mm. akaniambia ndio hizo zinaenda ndizo zinaenda akaniambia sasa tukamalizana pale akaniambia nirudi alizifanyaje mpaka akazisafirisha akapandisha tu hiyo sinakwambia kulikuwa na kagari mm. ametengeneza kama toy mm. akaniambia anazipandisha kwa gari uliziona akizipandisha ah, sikuona uh -huh. kwa imani yangu najua tu ni mganga, najua vile anafanya mm. Nikaona ame, amezienda sijienda ana, anazifanyia vitu zake. Akizifanyia hicho kigari kinaenda chenyewe mm. au yeye mwenyewe ndo anaendesha, aendeshe hicho kigari eh, uh eh. -huh. na nilikuwa kitaka na ni usiku mm. So baadaye akaniambia wewe rudi nyumbani mm. Akaniambia kwangu ni pale unapata ninaona taa mm. naona kuna, kuna mwangaza, lakini yeye alibaki mm. alibaki pale, akaniambia wewe wenda. weenda mm. niende peke yangu. So kuenda kwa, nikirudi kwake kulikuwa na uoga mm. nilikuwa na uoga mwingi, ni kwa maana niko peke yangu, pia sikumbuki njia vizuri na ni usiku mm. mimi ndio huyo, nikarudi. So ninafika mahali sikumbuki hata ni wapi, juu bado nilifika kwake usiku mm. na hii bado shughuli inafanyika usiku, usiku. Uzuri ni, na mimi akiniambia niende hakunipea taa mm. anambia tu weenda, lakini nikasimama nikaangalia nyuma mm. nikaona tando ndio inaku inakuja so nikasimama akaniambia pana siendi na wewe enda peke yako Mm. Enda ni hapo tu ataki kwenda na mimi. Mm. Nikaenda nikafika kwa boma, nikaingia nikalala. Asubuhi akaniamsha, akanipeleka, akanipikia chai, nikakula, akanitoa hinja akaniambia sasa hapa, akanitoa nguo, akanivua nguo zote. Mm. Ananiosha juu nilimwambia niko na madeni, niko na kukataliwa. Ile kitu sikumwambia nilikuwa naji najichua. Hiyo mm. sikumwambia na hiyo sikuiambia mtu. Na yeye hakujua. Hakujua. Nilimwambia mm. zile vitu vingi mm. zinafanyika batia ya kujichua sikumwambia na pia kulala na mwanaume kwa ndoto sikumweleza. Saka niosha na akaniambia ni hivyo. Mm nikaanza kutafuta sasa nauli, bado sijamlipa pesa. Ni kama nilimpa elfu moja ya Kenya, ni kwa maana alinilipisha elfu nne mm. na mia tano ilikuwa elfu tano nikamwambia mimi sina pesa, akaniambia elfu nne mia ta, mia tano so nikatafuta elfu moja mahali nikasema tumiwe kwa simu yake mm. akatumiwa sasa, akanidai elfu tatu mia tano na bado sina nauli ya kutoka kwake mpaka Nairobi na ni kwake ni mbali. Sasa nikapigia watu simu kuomba omba, nikatumia nauli kato, ikatosha nikafunga safari nikarudi mjini wa Nairobi, lakini kwa nilisikia nili, niliona hakuna hakuna kitu kimetendeka. Ni sawa tu nimeenda nipatie msaada, lakini nikasikia sijaridhika. Yani ukasikiaje? Yani, yani wewe mwenyewe tu nikasikia bado hakuna kitu amefanya mm. nikaona kwa niliona amenidanganya mm. ijapokuwa hii ya kusema jini mahaba na kuna vitu fulani aliponia aliniambia mm. siri fulani ambao nilikubaliana nayo hiyo tu ndio nilibeba ambayo ilikuwa siri gani? Ilikuwa ni siri, nitakueleza baadaye. Sawa. Eh? Niliporudi nyumbani Nairobi, bado mambo ikakuwa ni ngumu, ikakuwa mm. bado kuna changamoto zaidi, ninafungiwa nyumba, na bado sitaki kupiga, nikapiga yule mama nikamwambia, maana bado mambo itakuwa vizuri. Akaniambia haiwezi kuwa vizuri kama hujalipa ile deni yote ya ile pesa. Kutoka hiyo siku nikamblock mm. kwa maana alishi kunipigia simu, sijui babu ana, amekasirika, sijui hizo miungu zake zinakasirika, so ni kwa maana sina hela kumpa, nikamblock mm. Nikafika pale nakumbuka usiku mmoja Unafika wapi sasa? Niko Nairobi sana niko kwa nyumba yangu mm. bado mambo iko zaidi, kuna ile kuwekelewa mambo ya uongo mm. kuna ile madeni niko nayo mingi, hata kodi ya nyumba sijali. Yaani mambo yako mingi mm. nimekatalia tu mahali, yani kuna vitu zinafanyika ambazo yani ninasikia nimefika mwisho. Nakumbuka kuna siku niliamka asubuhi na nika nikaangalia maisha yangu na nikasema si heri nife ni kwa maana nikiangalia hakuna naona sina faida ya kuishi. So nikakuwa naamka asubuhi na nikaambia Mungu, sinikufe tu. Ni kwa maana it was so tough. yani maisha ilikuwa katika, yani nilikuwa pabaya. Mm. So nilipoambia Mungu sinikufe tu, nilikuwa pabaya, nilikuwa nimefika mwisho. Kama ni kuombaomba pesa, nimeomba kila mahali. Kama ni marafiki sina, yani nimekuwa mzigo hata kwa familia yangu. Babangu alikuwa amechoka ni kwa maana kila siku ndo atanitumia pesa chakula, maybe nitamkopa nikopeshe 200. Yaani maisha ni shida, na mimi nasaidiwa, mimi siwezi saidia. Niko na mtoto siwezi mpa chakula, lakini uzuri ako na wazazi. Kwangu nikasikia si yuko sawa. Nyumba ninajifungia ndani ya nyumba ili nisifungiwe nyumba. Ni kwa mm. maana nikitoka nisi, ni, ninajua nikirudi nitapata imefungwa. So nikiwa ndani hakuna jinsi watanifungia ndani. Mm. So ndakaa hapo ndani, nitatoka usiku kuanzia saa mbili usiku ili nikanue chakula. Mchana nikitoka najua nitatoka, watafunga nyumba. Yakawa ndo maisha. Sasa siku moja nimelala usiku, nikakuwa na ndoto, nikaota ndoto ambayo ni ndoto ilinishtua. Niliota mtoto wangu amepotea niliona ametumwa mahali na alipoenda hakurudi na kwa hiyo ndoto nikakuwa ninalia sana nikakuwa nasema si afadhali niambiwe mtoto wangu amekufa kuliko ajulikani pali yako ni kwa maana pali yako labda nateseka niambiwe tu amekufa nitarithi nitaridhika nilipoamka ile unashtuka kwa ndoto nilipata mwanaume mm. si kwa ndoto na si kwa mawazo yani hivi macho kwa macho mtu ndo huyu amesimama kwa kitanda changu hapo tu kando. Ile kushtuka, huyu ni mwanadamu mm. Akapotea. Nakumbuka sikumwona kichwa, nilimwona kutoka hapa kuteremka. Hiyo shati alivaa naikumbuka mpaka wa leo. Nikaangalia tena ile umeamka, nikufungua macho, huyu ni mtu. Alafu alikuwa anacheka ile mm. kucheka ya kunikejeli ile <laughs> yani umeshtua mtu unajua ameshtuka unamche unamcheka sasa alikuwa ananicheka kuangalia tena ame amepotea nikamka na nikawaza ile ndoto hii ya kuona mtu hata haikunifanya niogope niliogopa ile ndoto ya mtoto wangu amepotea amepotea asubuhi nikaamka kawaida yangu nikaomba nikaenda shughuli haya sasa ikakuwa sasa huyu mtu ninamuona sasa anani akunje kufanya ngoro na mimi, lakini kwa ndoto ninamuona nao, ninajua kuna mtu katika maisha yangu, naona nimefua nguo, naona kabisa yani kwenye ndoto nimeolewa, kwenye ndoto nimeolewa, Yaani hata ndoto za nimeolewa niko na familia yangu, niko na nyumba yangu, ninamfulia nguo. Juu kwa maana kuna wakati nimeota nimetoka nime sijui wapi nimekuja kwa nyumba nimeenda kuanua nguo nje nilipoenda kuanua nguo nje nikachukua ile shati yule mm. mtu alikuwa amevaa ile usiku na nikakumbuka nilichukua boksa mm nguo ya ndani ya mwanaume mbili mm. na zilikuwa zi, yani naona zimetumi yani ni, zimetumikaga lakini kwa hiyo ndoto nikakuwa nasema hizi nguo ndakuwa nazivaa Mm. hizi mm. hii shati sijui nilisema nifanyie but nakumbuka hizo boxa nikisema ndakuwa nazivaa yani ni kama ni za bwana yangu kitu kama hiyo so ndoto zikakuwa ni za same uh, wakati mwingine nitalala niote nimeona ule mtu mahali amepita naona tu sioni juu naona shati kutanuka yani ni kama ananimonitor sijui kwa Kiswahili itakuwaje anakuongoza eh, anakucontrol si kuni control kuni monitor, yani anataka kujua pale nimeenda, niko wapi, ninafanya nini, yani kama ana anakuchunguza, ananichu, yes, ananichunguza kila mara, na nikazoea hayo maisha ya kuwa niko na niko na jini mahaba nikiom, nikilala, yani ikakuwa ni kawaida, kujichua ni kawaida sasa, na ikafika mahali sitaki mwanaume kabisa. Yes, katika nataka haki Mungu nipatie Bwana, lakini katika ulimwengu wa saa hii sitaki mwanaume hata akiniongelesha ikafikia mahali nikikutana na mwanaume mzuri ndio huyu ataniambia we wewe ni mwanamke mzuri mwenye atakuoa atakuwa amepata kitu kizuri lakini yani ni sawa ananitaka lakini sijui kama unaelewa yani huyu ndo mwanaume tumekutana naye anaambia eh, wewe ni mwanamke mzuri, hakima atakuoa. Hey, atakuwa ameangukia, mbona si wewe? Anajitoa yeye, anajitoa si yeye. So kwa hiyo tu inanionyesha anita anitake. Nilikuwa ni mara mbili ama mara tatu, wanaume tofauti. Mmoja nakumbuka alikuwa amenichumbia na tukakuwa kitu kimoja, yani sasa nimeamua ndio huyu. Mm. Siku moja ameniambia, wewe wana tumefika mahali sasa tumepitana juu mimi hiyo wakati singekaa na mwanaume kama tujakosa nitamtafutia makosa, kumkorofisha, kukuwa rude, yani naona sitosheki. Kuna vitu siku nafanyika wakati niko na mwanaume, so ule mwanaume ikakuwa namtesa, yani vitu vingi tu pia ikifika mambo na mapenzi sitaki, yani vitu so hakuna mtu na mtu kama huyo. Siku moja tulipopitana, akaniambia sijui shida yako ni nini Veni, Nikamuuliza kanini, akaniambia wanaume wangejua wewe ni nani, wangekuwa wangekuwa wameuana kwa ajili yako. Hiyo tu nikamuuliza, mbona si wewe? Ameniambia Veni, siwezani na wewe. Mm. Nikasikia nimevunjika moyo na nikatoka nikaenda kwa barabara, nikakuwa najiuliza nilikosea wapi, shida yangu ni nini? Niki, nauliza ikafika mahali ninauliza wanaume, wewe ukiniona naweza kuwa na shida hakuna kama mtu anitaki ama maybe hana mawazo ya kuishi na mimi kama mpenzi ama kama mke au ni ubaya lakini nikipatana na mtu ambaye anataka kunichumbia ambaye ametamania nikuwe mke wake mambo inaribika mmoja na huyu naona kabisa ako sawa nasikia tu ni ako sawa siku moja akaniambia wewe ni mwanamke mzuri lakini kuna kitu enye sijui ni nini kwa maisha yako ninaogopa. Mimi sikujua kumbe ile jini mahaba inatoa tisho kwa wale wanaume. Inawatishia kwa njia moja ama nyingine enye hawawezi kueleza. Haya ikafika wakati na nikasema Mungu ni wewe na mimi unisaidie. Ikafika wakati nile umefika maisha yako yani umefika sasa mwisho. Kama si Mungu atakusaidia umeisha. Nikasema wewe veni mbona usiombe? sasa niingie kuomba. Nikaanza kuomba kila siku, yani nikaacha kwenda kazini, ile kazi siachi kuenda juu nataka kuomba. Sinzi enda kazini ni kwa maana madeni imejaa wapi, sitaki niende wanione wanidai, acha nijifungia kwa nyumba. Na hiyo tu kujifungia kwa nyumba, nikaanza kuomba ile tu, siombei siombei hiyo jini mahaba kujichua, hata siombei ninaomba tu maisha yangu Mungu unipe raha, unipe amani. Madeni mu, yani kuna vitu fulani naona Mungu anafaa kuniondolea mimi sijui shida yangu iko wapi. Nikaomba tu, nikaomba, ikafika wakati nikaona hii kwamba yangu peke yangu sitaweza. Nikaanza kuandikia watu message, ujumbe kwa simu zao ambao ninajua wameokoka. Naambia mtu we niombee, nitaja kwa Mungu ambia tu Mungu jambo fulani kwa ajili ya maisha yangu. Akiuniuliza ni nini, siwezi mwambia, ni kwa maana mahitaji ziko mingi. Nitamwambia gani, niache gani? So ninamwambia we niombee, ambia tu Mungu kitu kuhusu maisha yangu. Ikafanya hivyo kwa marafiki zangu ambao nilijua wameokoka, wenye waliniombea sijui ni wangapi. Ikafika wakati nikasema hata nitoke saa kwa nyumba yangu niende kwa yule dadangu mdogo. Niishi hapo juu kwa kitu ya kwanza kwa hii nyumba hakuna chakula. Kitu ya pili kufungiwa lazima na nitafungiwa. Ni kwa maana simu zimepigwa sana juu ya nyumba. Nikatoka nikaenda kwa dadangu mdogo. Nilipofika pale, kuna dada mwingine rafiki yangu nimeshawahi muombea akaokoka na akakuwa sawa, akakuwa mwombaji. Nikasema si nimuite pia yakuje tuombe. Walipokuja nikawaambia si tuko watatu sasa tunaombeana. Veni taji lako, nikamwambia mimi nataka mniombee hiyo jini mahaba initoke madeni yanishie, na pia Mungu, Mungu anionyeshe kusudio langu katika maisha ni gani. Sasa hizi mbili ziko sawa, lakini mambo ya jini mahaba hawataki Hadi hapana, hakuna kitu kama hiyo. Wanakataa kabisa. Noja sijawaambia kama ninajichua. Bado sijawaambia kama kuna vitu nafanyika kwenye ndoto. Wakaniambia hapana, hatuwezi kukuombea hiyo, ni kwa maana hauna. Tukaanza kuomba, lakini tunapoomba ninaona nikipeleka kwa maji hii si yuko mtoto mdogo niko mtu mzima ninajua kile kitu nasema ninajielewa tukiweza nikifunga macho naona niko kwa bahari Yaani ukifumba macho hapo hujalala wala hujafanya chochote. Sijalala, tunaomba ile tufunga tuombe ama tunaomba. Nikaanza kujiona niko kwa maji. Naona niko kwa bahari. He, kila wakati niko kwa bahari. Ninawaambia mimi mkinyo tukiomba naona niko kwa ba niko kwa bahari. Naambia hapana, ni unajiwekea hizo vitu kwa akili yako, it is ni wewe uamini au awanielewi. So ikafika wakati ni kwa maana kutonielewa kwao au nifurahisha, nikasema hakuna sasa niwazidie kuambia, si nijiombe. mm. Nikaanza sasa kufanya mambo yangu binafsi, ni kwa maana sasa wakiamka wao kila mtu anaenda shughuli zake. Huyu dada tuomba kitu saa sita saa saba usiku anaenda kwake, naye dadangu analala, asubuhi anaamka anaenda kazini. Mimi siwezi enda kazini biashara nimeshauza, lakini hakuna mtu anajua nimeuza biashara. Mm. Nimeshauza hiyo pesa nikalipa madeni, haijaisha. Haya, so nitakaa kule nyumba ya dada yangu ni, akitoka ninaomba naambia tu Mungu niwe tu nisaidie. Sijui kama unaweza yale maisha ambayo ni kama wewe umeshafanywa mtu, mtu bure kabisa, hauwezi jisaidia na huwezi saidiana, niko mm. katika kifungo na tunabaki mimi mchana naomba peke yangu, ninasikiza mahubiri kwa YouTube, wakikuja jioni tunaomba pamoja. Sasa ikafika wakati nikamwambia dada yangu nataka nirudi kwangu. Mm. Alafu hizi siku kwa dada yangu nikaa hapo nimefunga na kuomba kwa siku kumi na moja. Mm. Kama naweza kumbuka vizuri. Lakini ilichonishangaza ni kwa nilipotoka na hizi siku kumi hizi za kufunga na kuomba, hizi siku zote nilikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Mm. Nilikuwa nasikia vizuri kabisa, ni kwa maana nimeokoka sasa, nasikia yani nasikia vizuri, lakini nilipofika kwangu kuna kitu ambayo linishtua, ni kwa maana nilipoingia kwa nyumba nikaanza kusikia uwepo wa nyoka. Nasikia hii nyumba iko na nyoka. Oh, yaani Alafu unasikiaje? Nasikia ile nasikia uwepo, nasikia lazima kuna nyoka kwa hii nyumba. Harufu mm -mm, au nasikia kitembea? nasikia tu hii nyumba akili nafsi nakwambia eh mm. ile dhamira ni dhamira mm. nasikia hapa kuna nyoka alafu nilipoingia kwa nyuma nilikuwa naongea kwa simu mm. akili kanaambia ukianza kuongea na simu tafuta nyoka huku chini ya kitanda juu nyoka nimezoea huko Kenya wana, zinapanda kwa, ama ni kwa kitanda zinafanya hivi kwa kitanda mm. so nikakuwa na imani kuna maybe mejini ni mahali nikatafuta ah, nilipomaliza kuongea na simu sikukumbuka kuangalia mm kuangalia mambo ya nyoka. Nikaingia so nikasema leo silali. Ninataka kufanya nini? Kuomba. Haraka hata si hapo. So mara kwanza niliporudi kwa hii nyumba yangu, niliposikia uwepo wa isi kusikia uwepo wa nyoka. Nilipoingia nikajichua. Mara kwanza nikajichua yani, na hii ilikuwa ni excess. Yani ile yenye ijaifanyika. Mm. Yani ilikuwa muda mrefu ile nasikia yani ilikuwa haiko ya kawaida mm. na usisahau nimetoka kwa kufunga na kwa kuomba hizo mm. siku zote nimekuwa naomba nimeingia kwa hiki chumba sasa ni kujichua ina maana gani ina maana yule mwanaume wa rohoni si pale ni kwa nyumba tunaishi naye pale kwa nyumba ni kama nimerudi sasa kwa bwana yangu unaona mm. baadaye ni kama nilileta kwa dada yangu mm. kurudi hii siku nikasikia kuna nyoka kwa hii nyumba nikasema nitatafuta lakini sikutafuta. Nilipolala hapa nimesha make decision. Hii wakati nimejichua nilisikia vibaya. Mm. Nilisikia moyo wangu umevunjika, nikajiuliza maswali. Ni nini shida yako Vini? Ni nini yani umeombezwa siku zote unakuja sasa unajichua. Alafu unajua ukishajichua, ukishamaliza unasikia umevunjika. Unakuwa umebaki zero, umebaki hakuna. Mm. Well, nikasema sasa kesho utafunga siku tatu kama yule Esther kwa Biblia. Mm. Kesho yake nikafunga hizo ya kwanza nikafunga vizuri sikula sikunywa. Lakini siku ya pili kuna ndugu alinipigia simu ambaye nilikwambia alisema kuna kitu kwa maisha yako ninaogopa. Mm. Aliponipigia simu akaniambia nakupeleka lunch. Mm. Kubali usikubali, nilisahau kama nilikuwa nimefunga. Mm. Nikaingia kwa nyumba nikabandilisha haraka haraka akanichukua hapo chini kwa nyumba na gari lake, tukaenda kwa hoteli fulani. Kufika kwa ile hoteli hao wasichana wa pale nilikuwa nimeshaenda hapo mara nyingine, walikuwa wameshanizoea chakula chenye napenda. wakanikuta eh, sawa. Nikiwa tu hapo nikasikia usingizi, nimebebwa na usingizi nika sikumaliza chakula na siwezi mwekelea yule ndugu, niseme ni kama aliniwekea kitu akunilevya. Hmm. lakini nilisikia usingizi ambao sio wa kawaida nikamwambia ni kwa maana ni hoteli ya kifahari, nikamwambia nichukulie nyumba hapa nipumzike, nasikia na usisahau kutoka kwa ile hoteli mpaka kwa chumba changu ni, ni dakika kumi kuendesha gari ama hata dakika nane. Mbona nisiende? Lakini nasikia chukuliwa nyumba wapi? Chukuliwa nyumba hapa. Akanichukulia nyumba ule ndugu haraka haraka, akachukua mm. nyumba. Tulipoenda kwa ile nyumba, ile usingizi ikaniisha nikamwambia nyumba ilikuwa maridadi sana, nikaanza kuangalia vile inakaa, usingizi kato, ameshalipa pesa na kila kitu, sasa ni kulala. Na kwa kilangu mimi sijana kulala na yeye, nimeenda mimi nipumzi. Katika mm. ile hali yule mwanaume sijui nini limkuja kwa mawazo, akataka tufanye mm. tushirikiane na yeye ngono. Nikamwambia siwezi mimi siwezi. Lakini inachoshangaza maisha yangu ni kuwa nilimfanya mpaka lazima tufanye ile kitendo. Sijaelewa. Na mimi sijui nitaeleza vipi. Yaani nikakubali mm. nikakubali anishike hivyo mm. tutasema ni romance mm. lakini imeshafika pahali sasa kama mwanaume anafaa afanye ile tendo aridhike sitaki mm. nikaomba mimi siwezi nimekukosea hapana shida ni nini hakuna na siku sitaki na nikaanza kulia hivyo tu ikabidi ajichu ajichue unamwangalia. alite Alienda kwa bafu, hata basi nika nikafanya hivyo ni ni kwa maana ndafanya haje, lakini nikaona mama yake amekuwa mzito, ndipo alinipeleka kwa nyumba, kaniambia wewe usijui So nilipofika kwa nyumba, hiyo ndio siku nilifanya uamuzi wa maisha yangu, nikajiangalia na nikaona shida, nikajiangalia nikaona mateso, nikajiangalia nikaona hakuna maisha, na nika make nikasema nikafanya uamuzi nikasema nitasema I want to see what will happen if I don't give up on praying. Like nataka nione kitachofanyika kama sitachoka na kuomba, kama sitasema sitaacha kuomba tena. Na hapo ndo nikapata wazo, ina maana niko na ile pepo ya kujichua, ni kwa maana kujichua ni pepo. Niko na pepo ya kujichua na ndio ninapea kwa wanaume napea mwanaume kujichua, ni kwa maana itakuwaje uko na mwanaume bado ufanye ile kitendo anajichua. Oh, niko na hiyo pepo hiyo ya kujichua ni pepo sasa, na ndio inafanya watu wajichue. Kwa maana kuna wakati, kuna muda ambao ninao kujichua si makosa. akinaambia wewe, afadhali ujichue kuliko uende ufanye na wanaume wengi watakuchafua. Si kujua hii kujichua ndio shida hata kuliko ile Ika, inafika wakati hicho pepo hiyo pepo inanidanganya eti unajua ukijichua unafanya ngono na Mungu imefika hiyo wakati eti ukijichua unafanya ngono na Mungu. Na wewe wakati huo ukaamini, ninakubali kumbe unafanya ngono na, na Mungu. Mungu, mapenzi kabisa na Mungu. E, sikujua Mungu hataki hiyo mapenzi kuna mapenzi Mungu anataka, lakini kwangu unija hii pepo itakupatia inaitwa reason, itakuwa sababu, itakupatia sababu mia moja hata milioni za kujichua itakupatia masababu, itakuhesabia hii ni kweli, sababu ya kweli. So ikakuwa nimejiwekea akili yangu kujichua si makosa, lakini nilipofika kwa huyo ndugu na nikajichua jana yake, nikaamua kufunga, nikashindwa, nikaenda kule mwanaume akajichua, nikajua basi hii ni pepo na sasa ni mimi nikabiliane nayo nikaambia Mungu niko tayari. Hiyo siku ni kwa maana maisha yangu tangia nilikuwa darasa la saba nimeishi kuokoka. Ninaokoka, ninaanguka. Ninaokoka, nina yani hakuna msimamo. Yani maisha yangu ilikuwa ni kuhangaika, panda shuka, panda shuka. Sasa nikaambia Mungu nikajifanyisha toba, nikasema veni, kwanza siku ya leo nimeokoka nitakupendeza Mungu. Yaani nikajifanyisha toba na nikaamua maisha yangu kubadilika. Ni kwa maana hapa nilangalia mchungaji ambaye nitamweleza vitu kama hizi anielewe, sikuona. Kama ni marafiki zangu ambao tunaomba na wao hawaelewi. Kwa hivyo ni mimi tu binafsi nijifanyie uamuzi na nijiombe. Nikajifanyisha toba na nikamwambia Mungu, nataka uangalie ukiwa juu mbinguni kama vile uliangalia mtumishi wako. Hapa ilikuwa sana ni ujinga, nili, nili nili apply nili, niliongeza ujinga sasa na ile ndaitaje yani nataka liwe na kama litakuwa litakuwepo nikamwambia Mungu vile niliambia mtumishi wako shetani yani niliambia shetani kuhusiana na mtumishi wako Ayubu au jahona uovu wote kwa Ayubu nataka Mungu uangalie maisha yangu na usione uovu wote nimeamua Mungu kubandilika na ile tambi kubwa mimi nilikuwa ninafanya ni kujichua ni kwa maana hiyo ndio ilikuwa inanipeleka mbali sana na Mungu na ni kwa maana ninajichua, ukiwa unajichua maisha yako ni unaishi maisha ya uongo, unadanganya sana. So ninapojichua ninadanganya, so napata kitu ambayo haifai, yani ninaongea tu uongo najikuta tu nimedanganya. Nitakwambia kitu na ukani hiyo kitu like miaka yote. Kitambo kuja kujua ni uongo, siku zimeshakwenda yani naishi maisha ya uongo, nitapigia mamangu simu niambie kitu ya uongo, Nikutana mtu kwa barabara, yani maisha ni uongo, kila kitu yangu ilikuwa ni ya uongo. So siku anajua kuwa kujichua kuna kunazaa uongo. Nikamwambia Mungu, kwanza siku ya leo mimi sitajichua tena nimeamua Mungu nisaidie. So nikaanza kuomba na ninajichua, sikujua ile ile jini mahaba ndio imezaa hii kujichua uniruhusu niseme, wakati unapokuwa na hiyo jini mahaba mm. inakufanyia vitu vingine, ni kwa maana chakula chake ni ngono. Kitu ya kwanza, kama haita itakuwa itafanya na wewe usherati, yani itakuja kwa ndoto, ni kwa maana wewe ni mke wake ama wewe ni bwana yake, lazima itatafuta njia yote ya kukushika mm. Ita, itakupatia kujichua. Unapojichua umefanya ngono na pepo na ile ile spirit ile ile pepo sasa ambayo ni mahaba hiyo mm. unapokuwa na ndoto ambayo ni ya usherati kwenye ndoto umeiridhisha umefanya nayo eh, wakati mwingine hizi vitu viwili hauzifanyi ya mm. tatu anakupatia kila wakati unafikiria kufanya ile ki yani unafanya usherati kwa akili nasema mm. sex in the brain unafanya usherati kwa akili yako yani unakaa tu hivi unafikiria maybe kama kuna mtu ambaye ushikwa na yama, kama kuna mtu maybe unamtaka unamtamani, unakaa tu hivi una imagine, unawaza, unalala na yeye, vitu kama hizo. Si yeye, ni ile pepo inataka chakula chake. Na kama si hiyo, kitu ya nne, kama wewe ni mwanadada, itakupatia roho ya kupendwa sana na ya kutumika vibaya. Utafikiria kwa mawazo yako maybe mimi ni mrembo ama mimi sijui, lakini unatumika, unapata haulali na mwanaume mmoja unalala, yani chakula chake ni yani uwavu hiyo kitu. Na mara nyingine kama wewe ni mwana, mwanaume inakupea tamaa ya wanawake unapata hautosheki, hata ufanyiwe nini hautosheki. Sasa hicho ndo chakula chake, na mara nyingine inakutuma kwa hii kukuwa na ngono kwa jinsia moja, kama ni mwanadada na kama ni kaka. Ndio maana tunaona maisha yangu yote kumekuwa na hizo vitu zote zimefanyika, kumekuwa na hiyo usharati kwa jinsi moja, ni jinsia moja, kumekuwa na ndoto ambazo ni za usherati, kumekuwa na kujichua na kumekuwa na hii ya wanaume ambao wananitaka kunitumia peke yake, unaelewa? So hii moja hawakunikuta, lakini kwa hizi tatu wakanikuta. Aya, bado kuwa na hiyo jini mahaba, kama mimi ni mwanadada, unapata hiyo jini mahaba ambayo ni ya kiume itakuja na ya kike haje kama maybe ingeniruhusu niolewe ile wakati nilipokuwa nile ndugu tulifanya hiyo kitendo kwa moja. So ndio maana ilitaka kujichua, ndio hata yake iridhike. Lazima utaipatia hii kitu, so itatumia ile njia ya kujichua, na wakati mwingine itatumia hiyo njia. Kama niko na mtu ambaye amenioa, itakuruhusu uolewe, lakini haitakupatia amani katika ndoa yako. Ni kwa maana kitu ya kwanza, kama wewe ni mwanadada, nimekupatia hiyo jini mahaba, atakuja mwenzake ambaye ni mwanamke backup, ambaye itafanya mwanaume wako anakuwa anaenda nje kila mara inakuwa na vitu vingi na siri mingi sana kama hujaelewa utateseka sana katika maisha yako ambayo hujui ni nini. Turudi pale kwa story. Nilipoanza kuomba nikaanza kupata ufunuo. Okay, hii ndio shida. Wakati unakuwa una unajichua, kitu ya kwanza inakuletea failure. Sijui kwa Kiswahili inaitwa aje. Yaani auendelei. Unataka kuendelea lakini hauwezi. Inakuletea hata madini alafu bado ukiwa na hii inaitwaje hii pepo ambayo ni mahaba inalazimisha wanawake wengi kukuwa na abortions kwa afya mimba. Unapata unaafya mimba mingi ambazo si za kawaida. Ni kwa maana tunajua kama ni kwa afya mimba, unafaa kwa afya mimba ambayo maybe imejeuka mahali pabaya. Lakini wanadada wengi unapata wameafya mimba, mi, wameafya mimba mingi, ni kwa maana amekuwa na kaka, amepachikwa mimba, ameachwa, inabidi atoe. Alafu pia hii jini mahaba inakupeanga tamanio ya kuolewa na uwezi olewa. So kwa hii tamanio utajikuta kwa wanaume wengi sana wanaokutumia vibaya, na kwa hiyo wanakuzalisha vitu vingi, Yaani inakuwa na vitu mingi zinakufuata. Mimi nikamwambia Mungu, unajua nini Mungu, kama hautanisaidia hakuna pale pengine nitaenda Jehova. Pigana sasa na ile jini mahaba. Nikaanza kupigana ile roho, nikaanza kuomba nikaanza kutumia neno la Mwenyezi Mungu. Mungu umeniahidi. So ile ndo nikuja kushika laini yangu. Kitu ya kwanza nilijirudia na nikatubu. Nikatubu kabisa nikamwambia Mungu nahitaji unisamehe. Kitu cha kwanza nimekosea watu wengi sana. Haje hawa wanaume ambao nimewaingiza nimewa, nimewa, kwa hiyo kujichua mimi si kujua, lakini si nimewaingiza na maybe walifanya hiyo siku moja na wakaona wafanyange kila siku. Ya pili, ndoa za watu zimevunjika. Ni kwa maana ulikuwa unapata mwanaume ndo huyu ameoa, lakini amenipenda zaidi, na nikakuwa najiuliza mbona kijana ambaye hajaoa anitaki lakini bwana ambaye ni bwana ya mtu kabisa ananitaka. Kuna mwingine ameshiniambia, nikamwambia nilikuwa nasikia ukitaka mwanaume kama kuna bibi umfukuze, mwambie afukuze bibi yake. Nikamwambia sendo fukuze bibi yako kama unanipenda sana. Nikifikiria ni mchezo, akaenda kafukuza. So unapata hiji ni mahaba, kazi yake ilikuwa imekuja kuniharibia kila kitu. So nikakuwa naambia Mungu nisamehe. Aya, ikiingia kwa uongo, maandiko inasema watu wote waongo, baba yao ni shetani. So ina maana kuwa ni kwa maana mimi ni muongo. Unaweza kunile uongo ile ya kawaida, lakini yangu ilikuwa ni ile expert ile yani mashuhuri mingi. Nikaambia Mungu, nimestaki babangu akuwe ni shetani, ni wewe nakuhitaji kwa baba yangu. Nikatubu watu wote nimekosea, nikaambia Mungu apatie neema ya kunisamea, na wale watu ningefikia niliwaandikia ujumbe wanisamehe. Hapo ndipo nilianza safari na nikaanza kupigana na jini mahaba, nikaanza kutumia neno la Mwenyezi Mungu, na katika kutumia neno la Mwenyezi Mungu nikaanza kupata ufunuo sasa wale watu hizi majini mahaba, yule mwanadada aliposema si moja ni mingi, ninye akuniambia ni ngapi. Wakati mmoja nimelala zikaanza kujitokeza. Ni kwa maana tutasema haje, kwa kizungu tunasema life it is spiritual, yani maisha ni rohoni, ni roho, ya rohoni. And you, unaona spiritual controls the physical. Vitu zikifanyika katika maisha yetu lazima katika ulimwenguni wa kirohoni zimeshatendeka. So nikaanza kuingia katika maisha ya rohoni, nikilala naota zile pepo zinakuja kutaka kulala na mimi, lakini zinashindwa nikaanza kuona vitu, nikaanza kuconnect yule mwanadada vile alivyoniambia yule mganga. Alikuwa amenielekeza nilipomuuliza hizi vitu zilitoka wapi, kuna vile aliniambia, na nilipoanza kuomba zile vitu zikaanza kujitokeza, pali shida ilianzi, pali shida ilianzia. Oh, so nikaanza kuomba na ile njia, na nikaomba sana na nikakaa tu, yani nikaanza kuingia katika maisha ya kuomba, na siku moja hata hapa sikufunga nilikuwa naomba usiku kucha, ninaamka saa tano usiku nitaomba mpaka saa tano asubuhi, yaani ni saa kumi na moja ya alfajiri ni kuomba na Mungu akanipa neema, nikakuwa nasoma neno, maisha ni kuomba. Sasa siku moja nikaota, nika, nikaomba nikaota nime au wamekuja wanne, walikuwa wanaume watatu mm. na mwanamke mmoja. Lakini ukiwaangalia kwa ndoto, nilikuwa kwa ndoto, hawa hawakuwa wanadamu mm. ni mapepo, lakini naona nimewachapa, yani naona nimewaua kwa ndoto Nikaamka asubuhi, kuna kitu ilifanyika. Hiyo siku nilikumbukwa na watu mm. baada ya kuwachapa au kuwa kwa ndoto mm. kuna vitu zilifanyika mingi, nikaanza kuexplain hazitaisha. Vitu vingi kwa ulimwengu wa kirohoni zilitendeka. Sasa hiyo siku nikaanza kusikia mimi mwenyewe, ni kwa maana wakati uko na hiyo pepo mahaba, kila wakati umechoka. Hiyo siku nikaamka nasikia eh, na mbona huyu ni veni mwingine. Haya, nikaanza kupokea simu haki Veni, ulipotelea wapi? Veni, vitu yani kunaanza kuwa na utofauti fulani. Nikitoka nje, nilipotoka nje, we unakaa vizuri na nilikuwa na we jana. mimi nimebadilika usiku mmoja? Mimi bado sitaelewa So nilipozidi kuomba nika oh, hii jini mahaba ilikuwa imeniiba sionekani, sikumbuki, ndio maana ninateseka. Ni kwa maana wakati haukumbuki na watu, hakuna msaada so hapa nikaanza kukumbuka pesa ikaanza kuja nakumbuka kuna mzee mmoja rafiki yangu alinipigia simu nilipoota nimewachapa akanipigia akaniambia umepotea nikamwambia niko akaniambia nilikuwa nafikiria nikutumie pesa na hiyo pesa alikuwa nitumia wakati ilikuwa ni pesa mingi mm. nikutumie pesa fulani yani from nowhere yani hivyo tu yani nikaanza kuona miujiza inafanyika. Oh, haya, nikaanza kuona kupendwa. Unaongea sauti ya chini sana, twende toa sauti. Nikaanza kuona ninapendwa na watu mm. wanani appreciate yani wanani acknowledge mm. kwani kunaenda vipi? So nikazidi sasa kuomba, nikaomba nikaomba, na baadaye mimi kujichua sijui iliishia wapi kabisa, sijui iliishia wapi kujichua na hiyo kuota na kuota na nini na kufanya kufanya mapenzi ilipotea mm. yani vitu vingi vikapotea mm. na watu ambao walikuwa wamepotea wakakuja yani kukakuwa na ndasema kukakuwa na urejesho mm. katika maisha yangu na mimi nikaamua kukaa kwa hiyo laini sasa ya Mungu ni kwa maana hapo ndo nilipoponea na pia nikurudishe nyuma kidogo sikusemea nilipokuwa ninaanza kuambia mamangu nikaanza kuomba ndio imekuwa ni kwa muda mrefu mm. sana mm. nikaambia nika mama we mimi nimeanza kuomba na hii inafanyika na inafanyika. Kuna kitu mama yangu mzazi aliniambia. Mm. Ananiambia Venny, unajua ni nini? Hata mimi kuna wakati nilikuwa ninakuwa na hizo ndoto na hizo ndoto za kuja mtu anakuja kwa ndoto kulala na mimi. Mm. Pia ndugu yangu mm. akakuwa bado ananieleza vipi, alinieleza baadaye kama nimeshapona, mm, yani nimeshapona. Mm. Mke wake akaniambia wewe Venny Tina anasema nakuwa na hizi, so ina maana kuwa hizi pepo zipo na zinaweza kuwa kwa familia mm. na zinawatesa. Ni kwa maana unapokuwa na hii jini mahaba, whether ni ya kike ama ya kiume, inawaletea magonjwa mm. magonjwa ambayo iponi, ndio imesababisha utasa, watu mm. hawazai mm. ndio imesababisha kuvunjika kwa ndoa watu bila kuelewa, ndio imesababisha umaskini. Inaleta mm. umaskini katika ndoa mingi sana, na wakati kuna umaskini katika ndoa, hakuna ndoa yani inasababisha vitu vingi na ni jeuri mm. na ikiwa jeuri kuijua ni ngumu yani inakuwaje jeuri jeuri inazajificha kwa kitu fulani mm. inazajificha kwa masturbation na, na ikuweke ikuonyeshe masturbation si mbaya ni sawa tu hiyo kujichua pia inazajificha kwa kufanya ngono kwa ndoto ina jificha kwa mwanaume inakupea tamaa ya wanawake so kama umefanya kazi pesa zako zote ni kwa wanawake ni kwa maana niko na habari mingi sana ndio nikajua hii kitu ni jeuri ukishaigundua mi nilipoigundua inakuja kwa ndoto ikajibandilisha ikakuja kwa kujichua ilipojua nimeshajua kwa kujichua ikajibandilisha kwa mawazo na kila kitu inakupatia sababu inakwambia si mbaya wanaita dry spell eh, tumekaa sana bila kufanya it is demonic, ni pepo. Ni kwa maana wakati kwa hicho kitendo hicho, hiyo kitu wanasema unajichua, na mtu yeyote kusema tu kweli, mtu yote ambaye anajichua, angalia maisha yake si sawa, mtu yoyote yule, na a, ah, pia mtu yoyote yule anajichua, akuwe ni mchungaji, akuwe ni bishop, akuwe ni nani. Umejuaje huko kote? Nimejua hivyo ni kwa maana simu ambazo nazipokea mm mtu ni venye sasa utakuja useme fulani alinipigia simu akaniambia mm. usitaje jina la mtu lakini unapata anakwambia mimi ni mchungaji nina hudumu niko na mke lakini ninakwambia ukweli najichua na sijui jinsi ya kujisaidia hata na wachungaji, hata sisters wanaitwa the nuns, wale mm. mabikira mm. wale wame wakati anakwambia mimi sijui niliingia haje na sijui jinsi ya kujitoa, itapokuwa mimi sijaifanya ngono na mwanaume physically, lakini najichua na hizi pepo ziko katika ndoto mm. so hizi vitu nikaanza kujifunza, mtu yoyote yule anaweza kujichua, na hiyo pepo ni kama ugonjwa, it's like a disease, inaweza shika mtu yoyote kujichua. Pole sana kwanza. Nashukuru. Kwa mara ya kwanza nakutana na mtu ambaye ana mkasa mzito kama huu alafu live. Mm. Na mkasa huu umepanda ndege <laughs> kuja Tanzania. Mimi na maswali mengi mm. tena mengi sana na kwa watazamaji wetu najua wanajiuliza vitu vingi. Sasa kwa maswali yote haya kubwa zaidi kwanza kwenye kufanya mapenzi pale na nyoka mm. ilikuwaje na yule nyoka katika umbo gani na inakuwaje yani kuna maswali mengi sana pale mm. kuna maswali kule kwa yule mganga kuna maswali kuhusu maisha yako halisi sasa hivi mm. kwa sababu kama kuna vitu vilitokea na sasa hivi umezungumza kwamba umevi overcome tunataka kujua pia umevishindaje mm. na sasa hivi imekuwaje kwa sababu huenda kuna anayetazama anapitia kama hayo au hata makubwa zaidi mm apate majibu ili aweze kusaidika zaidi kwenye story, lakini kwenye maswali sasa tutakuja kuyaendelea, na hiyo itakuwa ni katika sehemu ya tatu.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 Sina la ziada. Nyuma ya kamera nasimama Haruna. Pate 3 kwa ajili yako, isubiri. Turn on notification. Kama hauja subscribe, hakikisha umesubscribe.